V kozico stresemo maline, v drugo kozico pa stresemo borovnice. Prižgemo ogen in počasi kuhamo. Ko sadje razpade, dodamo kanček metinega sirupa. Marmelado še vedno kuhamo toliko časa, da se dobro zgosti, na to pa ji dodamo sladkor po želji. Dodamo še malo limoninega soka, vse skupaj premešamo, še z vročo marmelado napolnimo kozarce ter jih zapremo in marmelade so končane.